the ailing planet, the green movement role Hindi में अनुवाद अस्वस्थ ग्रह और हरित क्रांति की भूमिका इतना लंबा शीर्षक इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है very important chapter for the current generation for better tomorrow The article is written by none other than Nani Palkiwala, an eminent jurist, an equally eminent economist, and a very renowned son of the land of India that we are proud of. Ailing planet का हिंदी अनुवाद आपने देखा <coughs> अस्वस्थ ग्रह प्लैनेट तो हम सब जानते हैं बहुत सारे ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है जो भूगोल के विषय में हम पढ़ते रहते हैं अब जो एलिंग शब्द जुड़ा है एलिंग मतलब अस्वस्थ बीमार my friend's father is ailing since long मेरे पिताजी मेरे मित्र के पिताजी बहुत समय से बीमार चल रहे हैं अस्वस्थ चल रहे हैं सो एलिंग प्लैनेट मतलब अस्वस्थ पृथ्वी ग्रह आखिर क्यों क्यों इसे एलिंग कह रहे हैं सब तो इतना सुंदर दिखता है everything look so beautiful the greenery the science and technology advancement the family the mountains the beautiful towns and cities and what not. सब कुछ तो है बड़ा सुंदर फिर एलिंग क्यों है why is it still called ailing when otherwise it looks beautiful? That is what we are going to study here. Why Nani Palkiwala, <coughs> a man of renown, calls the planet an ailing one, one that is falling sick or that is sick. Bimar kyun? That is the question. So through this article, the author intends to make you think over something, make you think over the future of this planet. Where are we going? What are we going to bequeath or give to the next generation? what kind of world will it be in terms of nature, not in terms of scientific advancement, not in terms of arms and armaments, but in terms of nature. What kind of world are we going to give? इससे पहले इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें इस अध्याय में हम देखें दुनिया में समस्याएं क्या क्या हैं मूलतः जो पूरी दुनिया को ग्रिप किए हुए हैं बीमारियां जैसे कोरोना पानी की समस्या पीने के पानी की भूखमरी की समस्या गरीबी की समस्या और पर्यावरण की समस्या जहाँ तक कि गरीबी पानी भूखमरी मकान ये समस्याएं हैं इसका निराकरण यदि सभी सरकार ठान लें तो कर सकते हैं ये उनके हाथ में है पर्यावरण की समस्या कुछ दूसरी है इन सब से थोड़ी भिन्न है और उसमें भी पर्यावरण की यदि हम बात करें एनवायरनमेंट <coughs> की बात करें तो pollution is a major problem और pollution is of many kind. You have air pollution, water pollution, sound pollution, environmental pollution, etc., etc. ये सब पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या चाहे वो वायु से सम वायुमंडल के पर्यावरण से हो चाहे जल मंडल चाहे भूमि पानी कि पर्यावरण की समस्या है and pollution is one problem which is worsening day by day because of one very important factor that is growth विकास जब हम विकास करते हैं या विकास की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं हम वातावरण को दुष्प्रभावित करते हैं विकास करते हुए भौगोलिक भौतिक विकास करते हुए फिजिकल ग्रोथ करते हुए जब हम मकान बनाते हैं सड़कें बनाते हैं पेड़ों को काटते हैं रास्ते बनाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं विकास के नाम पर खुदाई करते हैं उत्खनन करते हैं आदि आदि तो ऐसा करते समय हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं खिलवाड़ करते हैं यही खिलवाड़ कहीं हमारे आने वाले जनरेशन को भारी ना पड़ जाए यही चिंता नानी पालकी वाला द राइटर ने इस आर्टिकल में की है any understanding of a chapter an article remains half complete or partially complete. If you do not know the author of that article, because author write an article, a poem, a novel in some particular state of mind. Author expresses his own feelings in those articles or poems etc. तो जो लेखक हैं लेखक की अपनी पृष्ठभूमि लेखक के अपना जीवन इन ले, उनकी लेखनी में प्रतिबिंबित होता है this article the ailing planet is an article written by a very, very eminent jurist, Nyayavid, and also an economist, Arthashastri. न्यायविद और अर्थशास्त्री दोनों थे और इसीलिए इस लेख में उनके न्याय और आर्थिक विकास के मुद्दे की झलक बार बार दिखाई देती है you can see from this article that Nani Palkiwala, the author, is constantly talking about justice with to the nature and also about vikas, development. And by development, he meant sustainable development, economic development, etc. So, we should also know something about the writer. Nani Palkiwala was such a famous personality in India that government of India made a ticket on his name. Postage stamp उनके नाम से निकला था सन 2004 में in 2004 government of India came out with post and telegraph department came out with a postage stamp he was born on 16th January 1920 almost 100 years ago in Bombay and came from a Parsi family. And Parsis are mostly confined to Bombay area only, even today, localized in Bombay area. Died in December 2002 at the ripe age of 82 lived a full life, a glorious life. और बयासी साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हुआ मुंबई में ही एन इंडियन ही road quite a few articles, quite a few books. Palkiwala enjoyed a great deal of <coughs> recognition from academic circle, from academic institutions and from government as well. In 1963, he was offered a seat in Supreme Court as a judge, but refused. Directly, he was requested to join judiciary as a judge in Supreme Court, but he declined. He wanted to be independent. In 1968, again government offered him Attorney General post, but then he refused. Palkiwala wrote few books. And in that book, those books, his thoughts on law, international law, international polity and economy are very well explained. It was in 1977 that he was appointed Indian ambassador to the US सोचिए एक जूरिस्ट थे लॉयर थे एक इकोनॉमिस्ट थे किसी सरकारी पद में नहीं थे लेकिन इतना नाम था कि सरकार ने उचित समझा कि इतने ऊंचे ओहदे के व्यक्ति को अमेरिका में हम अपना एम्बेसडर बनाएं अपना राजदूत बनाएं ये भारत का सम्मान है so let us now so having understood that this chapter is something to do with our earth its greenery and can we save this earth that is also given in this chapter can we save this earth from further deterioration, from further fall. So let us start with the chapter as such. And having understood that this is about our own safety, for safety of our future generations, let us pay full heed to what the author advises to us. हम पूरा ध्यान दें कि ऑथर लेखक हमें क्या सुझाव देना चाह रहा है और तदनुसार कार्य करें so here we start with the chapter the chapter I will read the content in English one two lines translate them into Hindi simultaneously, explain the difficult word that may be there, if not all, then some of the words right there and complete the chapter accordingly. So, side by side you will have English and Hindi translation as well with difficult word being answered. At the end of the chapter you will have question answers related to this question uh, this chapter because without question you cannot pinpoint the answers correctly. So, right there and then that exercise is there and finally this chapter will end up with few more difficult words from this very chapter, meanings thereof and also its uses. Unke upyog. So we start with the chapter and the chapter has the first line. One cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of entire human race. One cannot recall any movement recall करना मतलब याद में आना याद में आना ऐसा याद नहीं आता है दुनिया में कोई सा भी ऐसा आंदोलन मूवमेंट बने आंदोलन दुनिया का के इतिहास में ऐसा कोई भी आंदोलन याद नहीं आता जिसने पूरी दुनिया को इतनी बुरी तरह झझकोरा है इतनी बुरी तरह और इतनी मजबूती से जैसा कि ग्रीन मूवमेंट ने ग्रीन मूवमेंट अर्थात मैंने आपको अनुवाद करते हुए बताया हरित क्रांति हरित आंदोलन हरित क्या है इसका हरियाली से संबंध है अभी फ़िलहाल आप यहाँ ये जान लें तो दूसरे शब्दों में the author begins saying that green movement has been the biggest movement in the world that has caught the attention of the entire world. Not only caught the attention, but caught it so fast, so rapidly, इतनी तेजी से उसने लोगों का ध्यान खींचा जितना किसी और आंदोलन ने नहीं खींचा है एंटायर ह्यूमन रेस पूरी मानव जाति का ध्यान जिसने खींचा है इस कदर और इस तेजी से जितना किसी और आंदोलन ने नहीं खींचा the green movement started nearly twenty 25 years ago इस लेख के लिखने के लगभग 25 वर्ष पहले ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और उस शुरुआती दौर के बारे में नानी पालकी वाला लिखते हैं कि ऐसा मूवमेंट ऐसा आंदोलन ऐसी क्रांति विश्व में नहीं हुई जो इतनी तेज थी जो इतनी प्रभावशाली थी कि उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और वो घटना कब की थी इन 1972 एज लेट एज 1972 मतलब आज से लगभग बयालीस तिरालीस वर्ष पूर्व पैंतालीस वर्ष पूर्व world first nationwide green party was founded in New Zealand अब देखिए न्यूजीलैंड आपको नक्शे में देखना इसलिए ज़रूरी है न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड नाम के देश का आकार देखिए उसकी साइज देखिए और उसका रूप देखिए और एक कोने में छितरा हुआ देश है कई द्वीपों का देश है चारों तरफ समुद्र है समुद्री सीमा है चारों तरफ वह देश जो प्रकृति के इतने निकट है वहां पर ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत होती है प्रकृति की प्रचुरता से भरा हुआ देश the country which was otherwise so rich with natural beauty and is so rich with natural beauty that became the first country to have a party, a political movement called Green Party. हरित दल टू फाउंड मने स्थापना करना खोजना नहीं फाइंड मने खोजना तो फाइंड फाउंड फाउंड खोजना खोजा खोजा लेकिन यहाँ पर है फाउंडेड तो दूसरा शब्द है फाउंड फाउंडेड फाउंडेड अर्थात फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड और फाउंड का पास्ट टेंस है founded so founded in New Zealand when in 1972, just about 45, 47 years ago. And today, since then, the movement has not looked back. और तब से ये आंदोलन पीछे मुड़ के नहीं देखा अर्थात बढ़ते ही रहा it has not looked back उसने पीछे नहीं देखा पीछे नहीं बढ़ा लगातार प्रगति हुई constant progress progress of what not only of party but of its ideology of its concern of its issues raise by this party इस पार्टी के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए जो विचारधारा थी जो सोच थी उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया वो पूरी दुनिया में फैल गया we have shifted, one hopes, irrevoc irrevocably, irrevocable, irrevocable, irrevocable. To revoke मतलब वापस लेना irrevocable मतलब जिसे वापस ना लिया जा सके To revoke, I have revoked the order of your termination. आपको नौकरी से निकाले जाने का आदेश मैंने वापस ले लिया है रिवोक याद रखेंगे ही रिवोक द ऑर्डर तो इरिवोकेबल जिसे वापस नहीं लिया जा सकता ऐसा order my order is irrevocable कोई व्यक्ति मुझे बार बार कह रहा है मुझे नौकरी से मत निकालो मुझे नौकरी से मत निकालो तो मैं कहूँगा यदि वापस नहीं उसको नहीं लेना है माय ऑर्डर इज इरिवोकेबल मेरा आदेश ऐसा है जिसे वापस मैं नहीं ले सकता right? So irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. अब देखिए ये शब्द क्या है तीन व्यू हैं तीन नज़रिया है वी हैव शिफ्टेड हम शिफ्ट कर गए हैं और संभवतः ऐसा शिफ्ट किए हैं जिसमें अब वापस नहीं जाया जा सकता मतलब शिफ्ट होकर अब जहाँ हैं वहीं आगे बढ़ेंगे पीछे नहीं देखेंगे we will not look back one hopes ऐसी उम्मीद है कि हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ से अब वापस नहीं जाएंगे जो अब वापस नहीं हो सकता फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू यांत्रिक नज़रिए से यांत्रिक नज़रिए से अब हम होलिस्टिक एक संपूर्ण नज़रिए पे आए और संपूर्ण नज़रिए से अब हम कहाँ गए हैं ecological view of the world पारिस्थितिक दृष्टिकोण की तरफ आ गए हैं तो व्यू मतलब यहाँ पे दृश्य नहीं व्यू मतलब दृष्टिकोण you have a beautiful understand आप तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है तो वहाँ पर दृष्टिकोण तो दृष्टिकोण का वहाँ पर हम व्यू शब्द use your views are beautiful on the issue your views are worth noting इस मुद्दे पर आपका जो दृष्टिकोण है वह ध्यान देने लायक है तो हम क्या चीज़ अब हम शिफ्ट नहीं हो कर सकते अपनी उस सोच को वापस नहीं जा सकते जिसकी शुरुआत मैकेनिस्टिक व्यू से हो यांत्रिक दृष्टिकोण था और यांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है हम मशीनों को ही हर चीज़ का कारण मानते थे मशीनी सोच रहती थी हर चीज़ के पीछे मशीनों का औद्योगिकरण का ही जो आधार लेते हुए बात करते थे और वहाँ से फिर हम बढ़े holistic and then ecological holistic view मतलब संपूर्ण दृष्टिकोण समग्र दृष्टिकोण सबको लेकर हम चलते थे लेकिन अब हम अंततः आ गए हैं किस पर इकोलॉजिकल दृष्टिकोण पर पारिस्थितिक दृष्टिकोण में बदल दिया है पारिस्थितिक इकोलॉजिकल दृष्टिकोण और ये जो बदलाव है शिफ्ट है ये ये ये जो एक जगह एक बदलाव जो आया है शिफ्ट जो आया है वो क्यों कैसे it is a shift in human perception as revolutionary आज परसेप्शन मतलब सोच मानव धारणाएं ह्यूमन परसेप्शन मानव धारणाओं में ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है mechanistic view to holistic view to ecological view ये जो परिवर्तन हुआ है बड़ा क्रांतिकारी है पहली बात और दिस शिफ्ट मानव दृष्टिकोण में ये बदलाव जो है इट इज एज इम्पॉर्टेंट देखिए तुलना किससे कर रहा है लेखक नानी पालकी वाला कहते हैं ये जो शिफ्ट है सोच में that shift is as important, as significant as Copernicus, the famous scientist who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. Sun ke charon taraf suraj घूमता hai. Ye kisne kaha tha sabse pehle? वैसे तो भारतीय माइथोलॉजी में बहुत पहले ऐसा कहा गया भारतीय पुराने प्राचीन भारतीय विज्ञान में लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया कुछ और सोचती थी दुनिया सोचती थी कि सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों ओर और इसीलिए सूरज उगता है और डूबता है लेकिन कोपरनिकस एक सोलहवीं शताब्दी का वैज्ञानिक उसका कुछ और कहना था उसने कहा कि पृथ्वी चारों तरफ घूमती है सूरज के प्लैनेट चारों तरफ घूमते हैं सूरज के सूरज स्थिर है अब जो ऐसी सोच जो हजारों साल से चली आ रही थी कि सूरज घूमता है उस सोच को बदलने की हिम्मत चाहिए and Copernicus did that he came out with very scientific evidence to prove that earth revolved round the sun and not the sun revolved round earth. That was a very revolutionary idea. It changed the entire world thinking. And so Nani Palkiwala says, this particular change of shift, this particular shift from mechanistic to holistic and then on to ecological is as important as the invention or the discovery by Copernicus, not invention, discovery by Copernicus. Copernicus की इस खोज की तरह ये भी एक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोपरनिकस ने खोजा था who taught mankind mankind मतलब मानव जाति काइंड मतलब दया नहीं है यहाँ पर मैन काइंड मतलब मानव जाति आदमी काइंड मतलब प्रकार तो आदमियों के प्रकार अर्थात मानव जाति मानव जाति in the sixteen century that the earth and the other planet revolve round the sun इतनी बड़ी बात है ये शिफ्ट सोच में शिफ्ट होना इकोलॉजिकल कारणों को समझना for the first time in human history there is a growing world wide consciousness दुनिया के इतिहास में पहली बार मानव इतिहास में पहली बार लोगों में विश्वव्यापी जागरूकता आई है वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी जागरूकता आई है मानव इतिहास में और वो जागरूकता क्या है that the earth it is a living organism कि जो धरती है पृथ्वी है वह स्वयं में एक जीवित अवयव है एक जीवित संस्थान है एक विशाल प्राणी है जिसके हम एक हिस्सा मात्र हैं पृथ्वी स्वयं में एक प्राणी है सजीव है जीवित है जीवित अवयव है उसमें लाइफ है पृथ्वी में लाइफ है ये सोच अभी अभी आई है पहली बार ये हुआ There is a growing worldwide consciousness that the earth itself, Prithvi swam itself, matlab swam, is a living organism. Organism, matlab kya hota hai? Avyav. Jeevit avyav. Consciousness, matlab sajagta. Samajh ana. Jagrukta ana. An enormous being of which we are part. Enormous, matlab vishal. एक विशाल प्राणी है बींग यानी प्राणी human being animal beings being यानी प्राणी भी होता है और बी से भी बींग बना है बी ई बी मैने होना बींग मैने हो रहा है he is being treated for cancer cancer के लिए को लेकर उसका इलाज हो रहा है वहाँ पर बीइंग का दूसरा अर्थ है और यहाँ बीइंग का अर्थ होता है ह्यूमन बीइंग मतलब मानव जाति जिसका एक हम हिस्सा हैं of which we are a part earth is also a living being तो आपके लिए भी ये समझने की बात है कि पृथ्वी को भी एक जीवंत चीज माने पृथ्वी कोई डेड चीज नहीं है पृथ्वी में भी जान है this planet has life in it because जब तक आप ये नहीं मानेंगे तब तक आपका धरती के प्रति नज़रिया नहीं बदलेगा so you have to accept you have to put it in your mind very deeply that earth is a living organism of which we are a part जिसका हम एक मात्र हिस्सा हैं the writer further says that It has its own metabolic needs and vital processes. See the sentence. It has its own metabolic needs and vital processes vital मतलब जिसमें जीवन हो Vita शब्द जहां भी आता है अंग्रेजी में V I T A जैसे अन कहीं भी आता है अन U N अन शुरू में तो वो बचे हुए शब्द का उल्टा है बैलेंस अनबैलेंस्ड डन अनडन तो यू एंड अन ऑपोजिट कर देता है शब्द के मीनिंग को ऐसे ही पर विटा जो शब्द है जो शुरू में आता हो यदि अंग्रेजी में तो वीटा मतलब होता है लाइफ विटामिन विटैलिटी और बॉन विटा शब्द भी इसीलिए बना है जिसमें जो हमें जीवन दे बॉन विटा जिसको हम खाते हैं वाइटल सो वाइटल मीन्स जीवंत so the author says it has its own metabolic needs it मतलब क्या इट किसके लिए प्रोनाउन है अर्थ के लिए the earth has its own metabolic needs मतलब इसकी कुछ आवश्यक प्रणालियां हैं metabolic, which, which, which, which is uh, inseparable, integral. It has its own metabolic needs and vital processes. और कुछ ऐसी उसकी प्रोसेस हैं धरती की जिन्हें संजोए रखना सजा के संभाल के रखना और इज्जत देना बहुत ज़रूरी है अर्थ की भी अपनी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं शरीर की मेटाबॉलिक नीड्स क्या होती है विटामिन देना समय पे पानी देना समय पे भोजन जाना आ, कुछ एक्सरसाइज करके कुछ आ, केमिकल तत्वों को सामने लाना ये मेटाबॉलिक नीड्स कहलाती हैं बॉडी की अर्थ की भी ऐसी ही कुछ मेटाबॉलिक नीड्स कुछ आवश्यकताएं हैं कुछ ज़रूरतें हैं उन्हें उन ज़रूरतों को हमें संजोना होगा we have to preserve preserve करना मतलब संजोना and we have to respect हमें उसे सम्मान देना होगा अर्थात means what what author must be trying to say the author is trying to say look my dear friends look my dear people of the world treat this earth as life that it has its life and just as you treat lively thing in different way, treat earth also as something which has life. Give it respect and give it and preserve its sanctity उसे संभाल के रखो संजो के रखो संभालो और उसे सम्मान दो Further he says, the earth vital signs reveal, reveal माने दिखाना विश्व की जो वाइटल साइन है साइन मने चिन्ह S I G N sign मने हस्ताक्षर और साइन मने चिन्ह भी विश्व के जो अति आवश्यक चिन्ह हैं विश्व की अति आवश्यक जो चिन्ह हैं वे बताते हैं कि एक मरीज के समान हो गया है See the line, this is very touching and this is the message. The earth, earth ka apostrophe S, earth ke baad S likha hai aur uske beech mein ek apostrophe hai use kehte hain apostrophe comma matlab ka ya ki ya ke hindi mein अर्थ का पृथ्वी का तो पृथ्वी के वाइटल साइन ये प्रकट करते हैं ये दिखाते हैं तो रिवील मैंने बताना a patient in declining health कि एक मरीज के समान होगी धरती कैसे मरीज के समान जिसका स्वास्थ्य गिर रहा है पृथ्वी जो है वो एक ऐसे मरीज के समान हो गई है जिसका स्वास्थ्य गिर रहा है ये पृथ्वी के जो आवश्यक अंग हैं अवयव हैं उनसे पता लग रहा है उनकी गतिविधियों से पता लग रहा है जैसे शरीर के आवश्यक अंग लीवर किडनी आँख हार्ट इनके में गिरावट होती है तो हेल्थ में गिरावट होती तो ऐसे पृथ्वी के भी कुछ आवश्यक तत्व हैं उनकी गिरावट से दिख रहा है महसूस हो रहा है कि the health of the earth is declining is falling and so we have begun to realise our ethical obligations और इस प्रकार इन कारणों से अब हमने अपने नैतिक कर्तव्यों को महसूस करना शुरू कर दिया है एथिकल मतलब नैतिक एथिक्स माने नैतिकता ethical we have begun to ethical obligation कर्तव्य टू ओब्लाइज मतलब क्या करना oblige I am oblige to you मैं आपके प्रति ऋणी हूँ तो हम अब महसूस करने लगे हैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी अपने नैतिक कर्तव्य महसूस करने लगे हैं किस ढंग के नैतिक कर्तव्य कि अब हम अपने ग्रह को संरक्षित करें और इस प्रकार संरक्षित करें कि आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में एक जिम्मेदारी से उन्हें सौंपें आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में अच्छी विरासत छोड़ के जाएं ये अब महसूस करने लगे हैं इन इंग्लिश इसे we have begun to realise महसूस करना टू रियलाइज मतलब महसूस करना अब हम महसूस करने लगे हैं क्या आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस अपनी नैतिक जिम्मेदारियां to be good towards the planet कि हम पृथ्वी के प्रति अच्छे नागरिक बने अच्छे बने एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी और एक जिम्मेदार क्या बने ट्रस्टी बने न्यायी बने of the legacy to future generation legacy मने विरासत आने वाली भावी पीढ़ी के को हम एक अच्छी विरासत दे जाएं और ये विरासत किस बात की ऐसी धरती जो बीमार न हो ऐसी धरती जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो ऐसी धरती जो हरी भरी हो ऐसी धरती जिसके साथ खिलवाड़ न किया जा रहा हो जिनके आवश्य जिसके साथ छेड़खानी न की जा रही हो हम ऐसी धरती दें आप समझ गए होंगे इशारा किस तरफ है हम ऐसा क्या खिलवाड़ कर रहे हैं धरती के साथ धरती के साथ हम क्या ऐसा मजाक कर रहे हैं जिससे कि धरती का स्वास्थ्य गिर रहा है इस पर आगे चर्चा होगी right now you should know that Nani Palkhivala feels that in the recent past, particularly after the formation of Green Party in 1972 in New Zealand, people have become more and more aware of their duties toward the earth, the mother earth. They have started behaving little more responsibly and are conscious about the fact that we need to give to the next generation a better earth an earth, a planet whose health is fine, right? Now we move to the next idea. So far, author has introduced the topic. He tells you about the concerns, chintaen, about the condition of Mother Earth. And then he says, fortunately, things have changed. From holistic, eh, from mechanistic, we have moved to holistic and from holistic, ecological concern. We are concerned now that we leave a better world. Better world not in terms of human happiness as such, but in terms of ecological happiness, improvement. Further now, what does author say? Let's learn. He further says that we are all trustees of the earth trustee का मतलब क्या होता है ट्रस्टी का मतलब होता है those who control any organisation we are the trustee of this hospital मतलब इस हॉस्पिटल का नियंत्रण हम लोगों के हाथ में है so the author says that all the human beings are the trustee of this earth all of us have the right to control the earth And so all of us are responsible for whatever is the condition of the earth, good or bad. We are responsible. We are trustees. So let's move to the next paragraph, next point. The concept of sustainable development. sustain karna matlab jo jari rahe ऐसा विकास जो सतत रूप से जारी रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा विकास जिसमें अन्य तरह की बाधाएं ना आए जो सतत रहे सततता जिसमें हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास संपोषित विकास द कॉन्सेप्ट मतलब धारणा कॉन्सेप्ट मतलब धारणा the concept of sustainable development was popularise in 1987 by World Commission on Environment and Development सतासी में पहली बार एक संस्था बनी एक संस्था जिसका नाम था World Commission on Environment and Development विश्व आयोग जिसे हम कह सकते हैं तो 1987 में विश्व आयोग ने संपोषित विकास की धारणा को लोकव्यापी किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया पूरी दुनिया में फैलाया विकास कई तरीके के होते हैं एक ऐसा विकास जिसमें मैं अपने ही विकास की चिंता करूं बाकी को छोड़ दूं क्या ऐसा विकास सफल विकास सही विकास है क्या ऐसे विकास में जिसमें केवल मेरा ही विकास हो अंततः क्या समाज ठीक रहेगा दूसरे तरीके का विकास होता है जिसमें हम दूसरों की चिंता किए बिना आसपास का विकास करें उदाहरण के लिए धरती के साथ जो हम पेड़ काट रहे हैं छेड़खानी कर रहे हैं धरती के अंदर का उत्खनन कर रहे हैं इसमें धरती का ह्रास हो रहा है मानव का भौतिक विकास तो हो रहा है भौतिक विकास मानव का हो रहा है हमें अच्छे मकान मिल रहे हैं अच्छे आवागमन के साधन मिल गए हैं अच्छी वैज्ञानिक प्रगति ने बहुत सी चीज़ें हमको दी हैं सुख दिया है आनंद दिया है आमोद प्रमोद दिया है लेकिन किस कीमत पर ये सब करते हुए हम भूल जाते हैं कि हमने धरती के स्वास्थ्य को खराब कर दिया है एक विकास ये भी है तो अब एक नए विकास की चर्चा हो रही है और ये विकास कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा विकास जो सतत हो सबके लिए हो और इस विकास की कल्पना विचार धारणा इसको सबसे पहले 1987 में कमीशन ने विश्वव्यापी किया तो इस प्रकार 1972 में ग्रीन अर्थ पार्टी आती है ग्रीन पार्टी उसके बाद 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है in its report it defined the idea development that meet the need of present without compromising with ability of future generations to meet their needs sustainable development को परिभाषित किया इस संस्था ने अपनी रिपोर्ट में इस संस्था ने क्या कहा उसने कहा जो विकास अभी तक हो रहा है ये एक पक्षी है लॉप साइडेड है इसमें हम बड़ी भारी कीमत में अपना विकास कर रहे हैं ये भूल रहे हैं कि धरती में ओजोन लेयर हो गया है ये भूल रहे हैं कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है ये भूल रहे हैं कि बर्फ़ पिघल रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जो आ, आ, जो समुद्र का तल है वो और गहरा हो रहा है अर्थात समुद्र के पानी समुद्र में पानी बढ़ रहा है क्योंकि ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं ये भूल रहे हैं कि हज़ारों जानवर अब गायब हो चुके हैं जिसके कारण दूसरी दिक्कतें आ रही हैं मौसम में बदलाव आ रहा है ये कोई डेवलपमेंट नहीं ये विकास नहीं है ऐसा इसने कहा इस कमीशन ने और उसने कहा समय आ गया है जब हम इकोलॉजिकल धारणा को लेकर चलें इकोलॉजिकल परसेप्शन को लेकर चलें और उसके तहत उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को परिभाषित किया it try to define what is sustainable development and it said sustainable development is that development that meets the need of the present जो वर्तमान की आवश्यकता को पूरा तो करे ऐसा विकास जिससे वर्तमान के लोगों की आवश्यकता पूरी हो जाए without compromising the ability of future generation भविष्य के लोगों के से बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य के लोगों के लिए भविष्य के नागरिकों के को बिना नुकसान पहुंचाए ऐसा विकास जो हमारी आज की ज़रूरत को पूरा कर दे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ज़्यादा जोर दिया गया आने वाले जनरेशन के बारे में सोचने को हम उनको क्या दे रहे हैं हमने तो अच्छा मकान बना लिया हमने अच्छी सड़क बना ली हमने सब पेड़ काट कूट के न जाने क्या क्या कर दिया मैदान बनाए खेत खलिहानों को बर्बाद करके हमने बड़े बड़े मकान बनाए और ना जाने क्या क्या कर दिया लेकिन आने वाली जनरेशन को क्या मिला एक बीमार पृथ्वी तो विकास की नई परिभाषा यहाँ आती है और इसे हिंदी में कहते हैं समपोषित विकास समपोषित विकास और उसको परिभाषित करते हुए कमेटी कहती है कि it is that development eh, eh, it is that development that meets our needs जिससे हमारी जो आवश्यकताएं पूरी हों but not at the cost of future generation happiness भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके खुशी की कीमत पर हम जो अपने को विकास कर रहे हैं वो कोई विकास नहीं है सही विकास वो है जिसमें हम बिना कुछ समझौता किए भविष्य की ज़रूरतों से बिना समझौता किए हम अपना विकास कर रहे हो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है so mind you my friend this is a very important line of this chapter development that meets the need of present it is written in inverted comma in your book without compromising compromise करना मतलब समझौता करना मीट करना मतलब मिलना without compromising the ability of the future generation आने वाले भविष्य के जो पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतों आवश्यकताओं से समझौता किए बिना टू मीट देयर नीड्स उदाहरण के लिए without stripping the natural world of resources the report further say for example I E मतलब क्या होता है देखिए यहाँ आई ई e लिखा आई डॉट ई अंग्रेजी में इसका मतलब होता है that is to say that is to say Hindi में से कहते हैं इसका मतलब अर्थात दैट इज टू से याद रखेंगे इट्स लैटिन वर्ड और इसीलिए आई ई e है तो I E means that is to say for example इसे हम फॉर एग्जाम्पल भी कह सकते हैं उदाहरण के लिए without stripping natural world of its resources बिना विश्व के प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करें बिना नुकसान पहुंचाए हम विकास करें पर प्रकृति का नुकसान ना करें ऐसा विकास ही सस्टेनेबल विकास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है without compromising with the ability of future generations without stripping. To strip karna matlab hata dena nikal dena You have been stripped of captaincy because of your rude behavior. tumhare galat vyavhar ke karan tumhe captainship se hata diya gaya hai to strip off matlab hata dena so without stripping the natural world of resources sansadhan resources matlab sansadhan future generations would need भविष्य की पीढ़ियों को जो चीज़ें चाहिए जो ज़रूरत पड़ेगी उनको बिना बर्बाद किए उनका उनको ज़्यादा से ज़्यादा संयोजित करते हुए हम अपना विकास करें यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है so by now you must have understood our responsibility responsibility of the people living on this earth today, responsibility towards future. And if we are conscious about future and still develop ourselves, that is respected. That is what is required. Nani Palkiwala quoted this definition of the report that came in 1987 Now he comes to another point. In the zoo at Lusaka, Zambia. Zambia, you look at the map, in Africa. The capital of Zambia is Lusaka, an African country. Zoo matlab मतलब चिड़ियाघर लुसाका जाम्बिया के चिड़ियाघर में there is a cage where the notice read वहाँ एक पिंजरा है उस पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है एक बड़ा पिंजरा बना हुआ है सामान्यतया केज के अंदर जू में चिड़ियाघर में पिंजरे के अंदर सामान्यतया जानवर मिलते हैं but here there is a cage with no animal in side and what is it there is something written on the cage something hung on the wall of the cage लिख के कुछ दीवार में टांग दिया गया है केज के क्या लिखा है the world most dangerous animal दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर केज तो खाली cage is empty there is nobody in the cage then who is that most dangerous animal this line where it is written right about this line is a mirror एक मिरर दर्पण लगा हुआ है तो जब भी कोई व्यक्ति उस केज के पास आता है वो दर्पण में अपने को देखता है जानवर नहीं दिखाई देते क्योंकि जानवर तो है ही नहीं और फिर नीचे पड़ता है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर ये किसके लिए लिखा है उसी व्यक्ति के लिए जो दर्पण में अपने को देख रहा है so who is the most dangerous animal in the world we the human beings are the most dangerous animal who are spoiling playing with the life of animal in the earth So in the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage, there is no animal, but a mirror. Where you see yourself, जहाँ आप अपने को देखते हो उस मिरर में और फिर ये पढ़ते हो और समझ जाते हो इशारे में कि इसमें मेरे को जानवर कहा गया है more dangerous animal.